Simanzi na huzuni imetanda katika kijiji cha songa mbele kutokana na mauaji ya kikatili yaliyotokea nyumbani kwa mwenyekiti wa CCM kata ya Kamsisi. Mmoja wa wanafamilia wa marehemu aliyejitambulisha kama shemeji yake ameelezea jinsi matukio hayo ya kinyama yanavyotokea mara kwa mara katika eneo hilo na namna alivyoguswa na msiba huo. Hili mimi nimelipokea kwa masikitiko makubwa sana. Huyu ndugu yangu ni shemeji yangu, nilikuwa namjua vizuri, lakini haya mambo songa mbele yanatokea yana, kila wakati. Jamani, hebu tujaribu kuchunguza vizuri, ili kusudi serikali tuisaidie, na sisi kama sisi viongozi wenu Yaani sasa hivi mmetuchanganya sana. Naye diwani wa kata ya Kamsisi Leonard Kiyungi ameeleza kwa masikitiko makubwa kuhusu msiba huo, akidai kuwa ni muda mfupi tu baada ya katibu wa CCM wa kata hiyo kufariki dunia kutokana na ajali ya gari. Serikali imetuletea utaratibu mzuri imetuletea watendaji wa vijiji, imetuletea watendaji wa kata, imetuletea jeshi la polisi, imetuletea mahakama. Hivyo vyote vyombo vya dola ni kwa ajili ya kutatua changamoto zetu. Swala la kuchukua sheria mkononi ni swala baya sana, na laani tendo hili na lisije likajirudia tena kwa songa mbele. Mkuu wa wilaya ya Mlele Majidi Mwanga akizungumza katika eneo la msiba huo amewaagiza maafisa usalama wilayani humo kushirikiana na viongozi wa jadi pamoja na sungusungu kuwasaka wauaji hao ili wafikishwe kwenye vyombo vya sheria kwa ajili ya hatua zaidi. Hawa wahalifu ambao wanataka kujenga chuki, tushirikiane pamoja na jeshi la polisi kuwasaka usiku na mchana. Kamata vijana ambao wanacheza pool table ovyo. Kamata vijana wanaocheza kamari, wanafahamu. Kamata walevi ambao wanakaa vilabuni. Kamata wote hao, watakuambia ni nani amefanya uhuni. Tuko hapa kwa ajili ya kusimamia ulinzi na usalama wa wananchi wetu. Tunamsindikiza ndugu yetu, lakini tunasindikiza wengine na kwenda lockup. Wamejaa hapa waliojua kwamba nani alifanya jambo hili. Aidha, polisi wamefika eneo la tukio na kuruhusu mwili wa marehemu Leonard Frenki kusafirishwa kwenda nyumbani kwao Shirombo mkoani Geita kwa ajili ya kufanyiwa maziko. meli Baiskeli, Star TV, Katavi.